Nossos pais vão abrir nossos trabalhos com a chave de Umbanda, Quimbanda e Sete Umbanda. Com licença do Pai Oxalá e a Virgem Maria, São Jorge com toda a sua comanda de Oguns e todos os pais chefes deste terreiro, com licença de Ogum Mexer e Cobra Coral, nos ajudem a dar força para todos aqueles que necessitam de nós. Ajuda nossos pais, as pessoas que estão nas ruas, passando frio e fome. Ajuda a nossos pais para as crianças que estão abandonadas nos reformatórios, para que o dia de amanhã sejam pessoas de bem. Ajuda nossos pais aos velhinhos que estão abandonados nos hospícios para que tenham paz e tranquilidade. Ajuda nossos pais, as pessoas que estão nas cárceis, dando força de vontade para que sejam homens e mulheres de bem no dia de amanhã banda, abrindo nossos trabalhos. A vos pido proteção, a Deus Pai Todo-Poderoso e a Nossa Mãe da Conceição. A Deus Pai Todo-Poderoso e a nossa Mãe da Conceição. Meu Santo Antônio é guia de ouro fino, desprende a tua bandeira que vamos a trabalhar. Meu Santo Antônio, ele é de ouro fino, desprendo a tua bandeira que vamos a trabalhar. Jesus Cristo é nuestro Pai, Filho da VIRGEN Maria, LA no Calvario. Jesús Cristo ES que nos GUÍA Jesus Cristo é nuestro Pai, Filho da VIRGEN Maria, Lá no alto dos calvario Jesus Cristo é que nos guia. Andorinha no céu, andorinha santa, andorinha no céu, andorinha santa. Olha a faca que corta, ela vai cortar, foi o vento que trouxe, ela vai levar. Olha a faca que corta, ela vai cortar, foi o vento que trouxe, ela vai levar. Saravá banda!